meu grup hem registrat el domini de nousabiespas.cat. Nosaltres hem registrat el domini basquetoms.cat. Nosaltres hem fet la web elstrestoms.cat per entrar al concurs de webs al punt.cat i intentar guanyar. M'ho he passat molt bé fent la pàgina web, perquè bueno, és un treball en equip i bueno, sempre he tingut curiositat per saber com funciona tot el món d'internet. Nosaltres mai havíem fet una web i fer-ho a l'escola doncs, és una altra forma d'estudiar, per dir-ho d'una manera, i o sigui, a mi m'està agradant molt. Ha estat una experiència nova perquè no ho havíem fet mai i llavors hem hagut d'aprendre a penjar articles i a crear la pàgina és una experiència maca perquè veure com crees una cosa des de zero i va agafant forma, funciona bé i queda amb una estètica bona, és, és, és maco. És un bon temps que passes amb els teus companys i pots aprendre moltes coses. Primer ens hem registrat a Dira Hosting i després des d'allà hem començat a programar tot. Nosaltres hem utilitzat la plantilla de YoYo, -Yo, i llavors, eh, amb tot això ja ens hem sapigut moure, ens, ens hem acostumat ja i ara ens, sem, és més fàcil. Uh, editem les fotos i tal amb el Photoshop i tot. El que hem après del WordPress um, ha sigut, en, per exemple, quan tu entres a una pàgina web que hi ha una imatge per, que pots apretar i accedir a una informació, hem après a fer-ho, també a posar imatges a la pàgina web, fondos... També hem après a crear menús, a quins llocs, canviar-los de posició... Fem la, una pàgina web de la imatgeria festiva d'Igualada, que bueno, ens agrada molt des de petits. Aquesta pàgina web la vam fer per a aquest concurs i una entitat d'aquí Igualada doncs ens va demanar si els hi podíem com indicar com s'havia de fer una pàgina web i nosaltres ens vam oferir com a fer los per ells i llavors quan aquest concurs de i Tot els hi donarem la pàgina web. La nostra pàgina web es tracta una mica de, en general, tot el tema de la noia, la cultura, les botigues, el relleu, una mica en tot, perquè així la gent pugui trobar informació fàcil i ràpida i després també els hi posarem altres adreces de pàgines web. Hem escollit el tema de la xocolata, ja que pensem que hi ha poques webs, però en realitat és bastant interessant perquè hi ha diferents tipus i tot això. Hem dit Cibus Mundi perquè en llatí eh, significa al món del menjar. El tema que hem triat és la minicopa, que és un, una competició que la juguen mm, nens de 13 anys dels equips d'ACB, els equips inferiors. Vam agafar el tema del grafè, que trobem que és un tema interessant perquè és poc conegut i d'aquí uns anys podria arribar a ser un material realment útil. El treball ha sigut en equip, ho he fet tots, tots junts, hem buscat les imatges i per ficar de fons, això ho hem fet entre els tres i menys o menys hem fet l'opinió dels tres i ens ha quedat bueno, bé. Ens vam posar d'acord molt ràpid, és a dir, una va dir fem el Holy Colors i totes vam estar d'acord. Hem organitzat i bueno, cadascú hem anat dient què havia de fer i després ho hem agrupat. L'altra companya i jo ens hem encarregat de escriure els diferents articles, perquè en tenim bastants, hi ha molta informació que explicar, i ella s'ha encarregat més com del disseny de la pàgina, i jo m'he passat molt bé redactant perquè eren temes que m'interessaven, i ha estat bé. Jo trobo que el projecte és creatiu, per fer-ho classe està bé. Crec que cada vegada més la, bueno, les empreses buscaran a gent que sàpiga com funciona aquest, tot aquest món i la veritat és que sí que crec que serà una bona eina per bueno, obtenir un bon treball. No tothom pot dir que ha creat una pàgina web amb uns companys i bueno, és una gran experiència. Al principi jo tenia la sensació de que es quedava en un tema escolar, però després a la llarga te n'adones que realment si la informació és bona es pot arribar a conèixer per, per la gent que l'interessi i això, doncs, si ens ha sobtat una mica, ostres, si la fem bé, doncs pot ser més coneguda.